also going to be at the same side. Then we will start to hide the pishal to Yaga. Lorade, you say, Luke. دفتر پکې خالي پرتې 可惜。 ملګرو مزه وکړه مال راکې اجازت الله په امان